Головчик возила мне, босиком прошел, Кроны по плечам, хлопал. Если ясный день, это хорошо, А когда наоборот плохо, Если ясный жизни это хорошо, а когда наоборот плохо. тихо, как звенят В небе высоко Солнечных лучей Струны Если добрый ты Это хорошо А когда наоборот Трудно если ты упомянутый, это хорошо, а когда наоборот трудно. поделись радостью своей, Рассыпая смех звучно. Если песни петь, с ними веселей, А когда наоборот скучно, Если песни петь, Sneaky listening Haklarına bağır Skoşma La la la la la La la la la la La la la la la La la Yes, yes, yes di sini Haka gedang bangun Skuham Yeski pesti pit Sini yesini Haka gedang bangun Skuham каждому унынию поплачет Заносный ливень по гуду Безродный наш поселок дачный Я поздней осенью погиду Куда, где годы детства полили Câte piensa ser corrido Allá por toda lili Lili Lili Sacavante perde lili Lili Sacavante а я парковка Лили, Лили, Лили, бросала дверцы Лили, ты Лили бросал. Я знаю, время лечит раны, приходит новая любовь но вспоминаю, как ни странно, я ту девчонку вновь и вновь, как будто вырастают крылья, когда я слышу имя Лира, а я буду утро Лили, Лили. நீலி சகவாட்டுக்கு பேருக்கு நீலி தீலி சகவான் அயவா கோஷ்க நீலி நீலி நீலி प्रसान पद वे चली Tiri Pagasa. I have forgotten Lily, Lily, Lily. Sagavantil Lily, Lily Sagavang. Ayava Koska Lily, Lily. നീലി പ്രസാം പതുകെ ചെളീലി തീലീലി പ്രസാം за что мурмил не поплачет, Заносные лилии буду. Безлюдных поселок дачный, Я после осенью приду. Куда, где годы детства плыли, Где я любил соседку, corrieron allá por otra nene, nene, nene, sacamante लीली लीली प्रसाद पदवे छगलीली त्रिलीली प्रसाद нашими мозгами осторожно расцветает лучше, сгоняя воду. Я сегодня занят, я художник, я рисую город вне погоду, я сегодня занят. Я художник, я рисую город в непогоду. Вот эта улица, вот этот дом, вот остановка под самым окном. Все воплощение, это я за углом. Пост Which is all that now or starshiping made the beast. Тонкий антемит задрожали, Фонари под тяжестью своей загнулись, Греются на кухнях горожане, прячась от печали стылых улиц, греются на кухнях горожане, прячась от печали стылых улиц. Вот эта улица, вот этот дом, вот остановка под самым окном Все воплощение это я за углом Потно и холодно, ну что же ты медлишь? дома все нарочно, что зима смеется, а осень плачет. Лучше бы, конечно, солнце утром, только в этом мире все иначе. Лучше бы, конечно, солнце утром, только в этом мире все иначе. Вот эта улица, вот этот дом, вот остановка под самым окном. Все воплощение, это я за углом. Поздно и холодно, но что же ты медлишь? жду тебя и не жду. Снова мы так далеки, и прийти не сможешь ты при всем желании. Жду тебя и не жду, но послышать бросаешь шаги И меня уносит вдаль воспоминания Не твоя вина, не моя вина В том, что я один в том, что ты, ты одна, ты одна, не моя вина, не твоя вина, что так грустно. Я один, ты одна. все еще, все еще помнит ветре передым. Но пока жива листва в кружении снежности, все еще, все еще может стать врага с другим, Если хватит нам с тобой тепла и нежности. Не твоя вина, не моя вина в том, что я constructing tidak dengan tidak dengan maya swasta tidak tengah. моя вина, не моя вина в том, что я один, в том, что ты, ты одна, ты одна, не моя вина, не твоя moving on Cause the ghost around Yearning the atmosphere розе аромат. Тенистый вспоминаю сад. И снова нежно люблю, Что вы сказали мне тогда. Зажгли опять во мне любовь. Ушли и вернулись вновь. Вот снова нежное дуплю. Я не забуду никогда. Моя любовь не столько дыма, Что тает в сияние дня. Много просто с мимо, И не заметили меня. Vamos gastar mais paquetes. Ja, du bewegst niemanden. Mein bisschen opiniert. Já vai estar preso no mundo pronto. Вам помочь вращая ваш портрет. Я люблю вас немного. В моем письме оперов нет. Я вас по-прежнему люблю. прекрасных краях оставляем результат частицу. Памяти бережно, бережно, бережно в третьих родях. Вот и теперь мы никак не могли не влюбиться, как не любить и несравненные эти края долго будет, как лестница, будут сниться с этих пор. Остроконечных еле ресниц Это первая, первая, первая ночь, оборот а и не понять, то ли озеро мне покупало, и не понять, то ли озеро мне поплывет, долго будет как лестница будут сниться с этих пор. Остроконечных или ресницы на голубыми глазами особи. Как найти слова? Такие нежные и добрые слова И рассказать мою историю любви И вспомнить дни, когда шла кругом голова Мечтать словно колдовством. Любовь окутана, овеяна теплом. Обманами размыла золотым дождем. Теперь мне открыла истины свои. Простые они. Gold beat above Higher tasting Kakmistan Yine bizimizle Sekta zvayı Hakkı trafili Pavon мегафона голос И счастье рядом И с тобой должны быть вместе мы Исповедь моя Стала как море и великий тепс чем снега. И пение ангелов наполнены века. Любовь пришла в душе моей всегда со мной она. Кто любит прав, aradaistika Kaknista Ине бессмысленно Всегда свои Открыт любви Порой славный легко Но перед рада Легко на гроб и счастье рядом, и с тобой должны быть вместе мы. Как найти слова, такие нежные и добрые слова? рассказать мою историю любви и вспомнить дни, когда шла кругом голова мечта.